un nuevo video de PKXD chicos muchachos Hola Vamos a conectarnos en PKXD chicos En PK Antes PKXD Vamos a entrar Y vamos a hacer unas misiones y estas cosas Vamos Ya casi entramos, chicos, muchachos. Ah, tenemos 30 gemas y estas cosas, chicos. Ah, ah ¿dónde vamos? Muchachos. Ah. A ver, esto está bien. Voy a hacer mis tickets, chicos. Tengo esta, esta camisa, está bien. Ah, a ver. A ver que la gente está conectada. Iron Man Voy a decirle, hola Iron Man, ¿qué tal? Se está preparando, va. Lo voy a visitar porque es mi amigo. Mis ranitas plataneras, ¿qué tal? A ver. Ya estamos al mundo de Iron Man. Uf, está bien. No veo tan, tan decepción, pero está bien. Es que no sé por qué se me está borreando en PKXD. A veces se borrea. Voy a hacer mis misiones. Guarda un nuevo destino. A ver, voy a hacer un nuevo destino. Espera, espera. Voy a, ir aquí. Voy a poner esto. Voy a ponerme eh, esta cara que está toda papachonga. No, esta, sexy. No sexy. Esta o esta de canita, no sé. Esta de canita que mono mucho. A ver cuán camisa voy a poner. Esta de Papá Noel. No, no me gusta. No sé. Yo creo esta de admin, chicos. Esta de admin. Voy a comprar una de aquí, no sé cuál es. Hostia, esta se ve muy grande, ¿eh? Un pantano. Qué cachi pantalón. ¿Y este? No sé. Esta de Spider-Man, no sé, no quiero, no me gusta. Ah, voy a hacer este. Todos son caros, es que antes manían poco y ahora nos de usted, no sé por qué hacen esto. Quiero saber, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Es que son tontos los de peca. A veces necesitan survey. No tienen tan servicio, no tienen. Ya te lo digo, chavales. Este casco está papachongo, eh, chicos. Está papachongo. Está guapísimo, chicos. Está loca. A ver, voy a ponerme... ¿Esto? No, creo... Vale. Pues me gastaré árboles. Si no, no van a servir normalmente. Um, ¿Quién quito? Quito este. A ver si recibo mi, mi recompensa, chicos. ¿Cuántas me recompensa, No lo habría recibido. Sí, conseguir. 150 moneditas, chavales. <clears throat> ¿Qué? rompe tres puertas de a la Crazy Ram. Vale, pues vamos a romper tres puertas. Vamos a la Crazy Ram, muchachos. cracks. Vamos a la Crazy Ram. A romper tres puertas, cracks. Vamos ¡Auga Google, Muchachos. Vamos. Anaclay de Rom. Ya estamos entrando muchachos chavales. Bueno, y antes suscríbete también, ¿eh? que, no, que no me lo olvide, por favor. Eh. Ya tengo mis monedas, está bien. Voy a romper tres puertas, lo que me ha dicho el gilipollas ese. Ah. A ver, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, y ya. Ay, vamos, chavales. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos para la playa, a ti, a ti, cierra la pantalla, abre la medalla, la sala coida rampo, va a ganar todo. Eh, vamos, vamos mis cracks, vamos mis cracks, estamos aquí, al mundo de peca, hermanitos. Voy a subir aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, por allí, por aquí. Por aquí Vamos para allá, chicos. Muy fácil, muy fácil. Oh no, me caí, chavales. No pasa nada, no pasa nada, chavales, no pasa nada. Esto pasa siempre, ¿eh? No pasa nada. No pasa nada. Siempre me pasa lo mismo, no pasa nada. Pero no pasa nada, chavales. Yo os lo digo, no pasa nada. Siempre pasa lo mismo. Ah, ven monedas, está bien. Pero si me estás dando en tiempo, eh, chavales. Uf, va por aquí. Una puertilla, falta por aquí. Vamos, no, gilipollas. No me gusta. A ver, voy a ir aquí. Y... Nazaro cuida Ranfoca ha ganado. El mejor. Vamos, mis 100 monedas. Y 45 tickets. Y 6 árboles. A ver, mi recompensa voy a recibir 150 monedas. Y conseguir mi gemía, Mi gema. Está bien, está todo guapísimo, chicos. Está todo guapísima, muchachos. Ya está. A ver, y en pase en evento, veamos si, si, si gané otro. El cofre, chicos. El cofre. Una gema. Está bien. 70 ampones. Está bien. Un... Está bien. Vamos. Vamos, mis cracks. Ya casi terminamos, chavales. Si alguien que conectarse conmigo, yo siempre estoy jugando de chicos. Mis cracks. Siempre juego a de muchachos. A ver qué tiene este robot. Oh, creo que voy a comprar. No sé. Este primero, anda. Vale, voy a comprar este. Va a ser e acción. Eh, acción. en apochoa es como Taxi 5. E acción. A ver, mis cracks. Ahora salgamos de aquí. He visto que me han dicho que un bug se puede hacer, no sé. Primero, no sé cómo se hace ese bug. Y segundo, vamos a intentar, ¿no? No pasa nada. Ahora se está bugueando, pero no pasa nada. Como siempre, chavales. Me ha dicho que tienes que ir aquí. Aquí y no así. No sé qué. Esto, no sé. No, maldita sea. Sarnoso. Pero ¿cómo se hace? ¿Cómo no ha hecho este youtuber? Voy a acercarme aquí. No sé cómo lo ha hecho, chamanes. No, no. Pues no sé, no sé. No que no sé, no lo no entiendo, ¿eh? Me ha dicho que primero tienes que ir aquí. Voy a intentar, no lo sé. así. Intento no ver este book Para ustedes también no sé cómo se hace. No sé si alguien no sabe, pero... No sé cómo se hace, chicos. Mis cracks. Primero tienes que tocar, ¿no? Pero yo no entiendo cómo se hace. Mis cracks. Se hacen, pero no sé cómo se hace. Lo que no entiendo es que cómo se hace, chavales. A ver cómo lo voy a hacer. Primero vamos así. Yo no tengo capcasa porque soy pobre. No pasa nada, mi tracks No pasa nada. Esto es. Es lo máximo. Vale. De la cámara y este tracks pues es que lo que pasa es que. Cuesta un montón, ¿eh? No sé cómo se hace. Ángel, dice en los comentarios cómo se hace. No sé cómo se hace, mis cracks. No sé cómo se hace. Voy a preguntarlo y, y luego no voy a hacer. No sé. Bueno, bueno, estamos aquí al mundo de P.E.K.K.A. Voy a hacer unas misiones como siempre. Termina la misión de entrega pizza. Completa la reconecta las frutas. Esta voy a hacer un anuncio, yo no puedo reconectar más. Voy a hacer una pizza. Y además, no sé. Vamos por aquí a la pizzería de Guy. Never Sky. No Sky. Vamos, chavales. ¿Dónde está la pizzería? Siempre no me recuerdo el mundo de Peca. Es muy grande este mundo. Es muy grande, chicos. Es muy grande. ¿Dónde estás? Pizzería Pizza Guy. ¿Dónde estás, pizza? ¿Dónde estás? Te digo que ¿dónde estás? Está por aquí. Seguro. Estoy seguro que está por aquí. ¿Dónde está la pizzería gilipollas? ¿Dónde está? La pizzería de Neos Guy. Maldita sea, no quiero Facebook. Que no me gusta el Facebook. Pero la pizzería está aquí. Está aquí, voy, a encender aquí. Vamos, mi, nuestra pizza. En la pizza guy. Voy a hacer esto. Inicia la partida. Vamos a entregar una pizza, chicos. Soy un pizza, como La pizzería Vito, chicos. Yo soy como Vito, mis ranitas. Eh, me equivoqué, es por aquí. Me equivoqué, chicos. ¿Quieres? Oh, qué buena. Pues la gente come pizzas. No sabía, como, como Garfield. Este también quiere una pizza. Hola, ¿quieres una pizza? Muy bien, está buena. Pues, que la disfrutes un montón, ¿eh? Que la disfrutes, que hay mocos, hay de todo en mi pizzería. Pizzería Vito, habla Vito. ¿Dónde está? ¿A dónde? ¿Y qué robot que es... ¡Hola, soy robot! Cabeza micrófono. ¿Dónde está? Es una negra. Una negra recibir de Neusky. Esta es para mí, bueno, y voy a hacer mi recompensa. Conseguir, anda ya. fruta si yo no puedo. Voy a hacer un anuncio mejor. Chavales. Chavales. Ah. Estos anuncios, chavales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué me ha pasado? Una cosa muy extraña, chavales. Me ha pasado una cosa muy extraña. No sé qué me ha pasado. Que alguien me diga en los comentarios qué me ha pasado, chavales. ¿Qué me ha pasado? Me ha borrado y, y puse creador de rock ha hecho esto. No sé qué me ha pasado, chavales. No sé. Ya te lo digo. No sé, pero... Es que me ha pasado una cosa muy extraña. Chicos. Mis ranitas, Rataneras Mis, mis muchachos. Vamos. carrégate. Vamos a allá. C'est parti, 17 minutes 32. Vamos para allá, vamos, vamos, vamos. A ver. ¿Qué tengo aquí? Ah, está bien. Está bien, está bien. Voy a hacer mi recompensa. No, esto no puedo hacerlo. Espero que no se me borre. Por favor. Eh. Por favor. Shopee, ya sé. Es una mierda. Espero que nadie nos instale. Es que no, no, no saben. Y ese cano, Capdow, es tonto. Solo no miro porque para aquí de esta. Ah, vamos al mundo de peca, chicos, hermanitos, mis cracks. A ver, cuando envía tres emojis a otros jugadores. ¿Dónde está? está está aqui. Que estranho, não acredito. Não sei, ¿sabes por qué? Dym do bija tres emojis. ¿Dónde está? ¡Que vengas, gilipollas! Hola, hola. Voy a decir, hola. ¿Qué tal? ¿Estás bien? Vamos. quién es este? extraño. Vamos. Juega Foncon con el Turbo Racer. Diez veces. Dos veces. Juega Foncon XT no sé quién es, pues hago un anuncio. Chavales, está copiado a pkxds, Es mentira, gilipollas. Mm. Vale, mis cracks, cuando acabe con esto, mis chavales. Estoy cansado, chavales, qué daño en la cabeza que tengo. Uf. <laughs> qué, sonrisa que me ha dado. Iron está conectado. Hola, Iron Man. ¿Qué? ¿Cuenta bien las mascotas? Sid, Ronda... No, papá. Yo quiero mejor hacer uno de Bueno, mis cracks. Este, esta aplicación es una mierda. Una mierda. ¿Sabes qué quiere decir? Una mierda. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Vamos, vamos, vamos, vamos. A construir mis 150. Esténse construidos. Qué bien. Para mí. Ah, vale, también no acepto, anda. Voy a acabar todas estas misiones. Ah, vaya mierda, tío. Este juego es una mierda. Espero que nadie no está, eh, Es que son una mierda estos juegos. Este de aquí. Chatarra. Es una mierda, chicos, mis ranitas. Plataneras. ver mis ranitas No, yo no voy a hacer. Que si no, no van a quitar y yo no quiero. Ay, esperamos como siempre. Me equivoqué, chavales. No pasa nada. Play No me gusta este juego. No me gusta. Ay, mis cracks. qué sueño tengo, mis cracks. Y mañana ya es escuela, que vaya mierda, tío. Vaya mierda. ¿Qué es esto? No se puede quitar. No me digas otra vez que se está bobeando como tu culo Bueno, vamos aquí. Mis cracks. Que no sé qué me está pasando. se sé si creado o algo, eh. A ver. Voy a hacer esto mis cracks. Ah, vamos muchachos, vamos, ayúdenme. Muchachos, ya estoy aquí muchachos. Ya estoy aquí. Vamos mis cracks. Ya casi terminamos. Casi. Ángel está jugando. A ver. ¿Dónde está? Iron Man está conectado. Ya te voy a visitar, Iron Man. Te estoy visitando. Iron Man. ¿Dónde estás, Iron Man? Iron Man, muchacho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, te echaba muy de menos hoy. Vamos. Ya estoy contigo, Iron Man. 8, 2, 2, Little man. ¿A dónde está? ¿Dónde estás, mi querido Iron Man? ¿Dónde estás? Está aquí, la enfoca todo esto. Iron Man, mira, está en su casa. Tiene hasta ese treneo Vamos a ver, ¿no? pobrecito, anda. Joder. ¡Hola, Iron Man! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué haces, chico? ¿Qué haces, Iron Man? ¿Qué haces? Va, hombre. Mi crack, mis cracks, hombre. Señor, ¿qué haces? ¿Qué tal? Vamos. Vamos a sentarnos a mirar un poco el ordenador. Ana, ¿cómo, ¿Cómo estás? ¿Estás bien? <laughs> me, ha hecho tan reír, Nero, man. ¿Qué tal? Vale, ¿qué quieres? ¿Tomar conmigo? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es, chaval? What the fuck? What the fuck? ¿Qué es esto? Va, va, tómate una foto si quieres. Va, ponte. me pongo sexy, va, anda. Me pongo sexy. Así, no. Mira que sexy estoy. Te quiero. Va, así, va. Me pongo sexy, hombre. Va, mis cracks. Va, que estoy con mi magia. O me voy a poner mejor una cosa así, no, Hombre. Hacen como achmin, ah, chicos. Vale, va, Iron Man, tómate una foto conmigo, anda. Tómate una foto. ¿Cómo se llama tu mascota? Está bien. Es un cachorro. Está bien, muchacho. Está bien, está bien. Está muy bien, mis cracks. ¿Qué haces? ¿Dónde vas, Iron Man? ¿Qué haces? ¿Estás aquí? Oh, hola. Oh, qué, qué extraño, ¿qué haces? Ah. Tómate una foto conmigo si quieres. Vale. ¡Oh! ¡Auga Google! Vamos para allá. Muy bien. Tómate una foto. Tómate. Tómate dos, va. Otro, otro. Mejor, mejor. Va, anda. Va, voy a poner otro. Me pongo sexy, hombre. Va, si quieres me pongo así, contigo. Espérate, espera. Vale, ya me pongo. Vale, me es así. Vale. ¡Auga Google! Vale, voy a ponerme sexy, hombre. ¿Y esto qué es? ¿Quieres que te, te daré una pistola? Yo te, es para mí siempre, ¿eh? Voy a tirarte. <laughs> Iron Man, ¿dónde estás? A ver. Iron Man. ¿Dónde está Iron Man? ¿Dónde está? Yo no lo sé. Claro que ya no lo sé, pero está en su casa. No sé, no sé. A ver, mis cracks. Ahora estamos aquí al mundo de P.K. XD, chicos. Hemos terminado todas nuestras recompensas? No. Phantom es una y esta vez que, me una semana come una pizza. Una pizzería. Claro, ya tengo hambre ¿eh, yo. Tengo hambre. Voy a ir a la pizzería. ¿Dónde está la pizza? Hola, señor Pizza Guy. Quiero una pizza. Vale, aquí tienes una. Está aquí. Voy a comerme una pizza. Qué bien. Una recompensa. Mis 150. A ver, a ver qué me toca, ojalá. Oh, qué guapo, chicos. Qué guapo. Y a una ronda de cine de mascotas. Ay, no, me hace pan, me hace pan, ya está. Mis cracks. A ver qué me ha tocado aquí. Está bien. Está guapísimo, chicos. Mis cracks. Y estos cofres, a ver qué toca voy a hacer estos cofres ay aquí abajo muy bien ah Shopee como siempre no sé como siempre Shopify vale Vale, cuando acabe esto va a terminar este video. Espero que no haya disfrutado mucho. Y dais un buen like. Vale, ok. Ahora voy, Iron Man. Tengas una paciencia, por favor. Eh. Estoy haciendo los cofres, Iron Man. Espera. Espérate. Iron Man. Espérate. Sí. Este- vale, espérate, ahora vengo. Ahora vengo. Ah, esto. Estoy haciendo dos cofres. Chicos, no sé qué le pasa a este Iron Man. Está loco. Espérate. A ver, vamos a Iron ahora mismo. Y a mis cracks. A ver, mis cracks. Ya está, ya casi estamos. Vale. A ver, maldita sea. Maldito imbécil, no ves que estoy siempre. Jope, cómo cuesta, chaval. ¿Por qué hoy no me toca moneda? Qué extraño, ¿no crees? No, Boy no sé por qué hace esto. no sé por qué hace esto. No lo no sé. Y nada, cero 00. Admina. Que no quiero gilipollas, ¿no ves? No quiero que me hagan y jope. Inútil, sarnoso. Yo no Yo no quiero instalarlo, jope. Jope, maldita sea. Ahora está vean ese. A ver, no. No, maldita sea, que no ves. Estás loco. Estos de WhatsApp son unos 1500 monedas, qué bien. 2000 monedas. Podemos comprar una pet shop. No pesados no. Voy a ir a donde me dice en Iron No, que pares, pesado. Que pares, ya. Pesado. Vamos, mis ranitas. yo Rogen. Gen. Rogen. Esa roja no como está trucada. Gen. Gen. Para. Gen. Ok. Gen. Para ya. O te pagaré. Ya volás? Para pesado. ¿no nada tu ese. Yo volví digo. Gen. Rogen. Pesado. ¡Rogen! ¡Al ataque, señor Head! A ver... ¡Oh, pesado, jope! ¡Qué pesados! Mis cracks. ¡Jope, ¡Oh, maldita sea! ¡Rogen, para ya. Para. Pasad. Pasad. Es un pasate de Rusia. juro, roja. ¡Hola, Iron Man! Hola, señor Iron Man. ¡Auga, Google! Vale. Estoy haciendo la crazy run ¡Espera! Vale, ahora. Vamos, mis cracks. Hola mis cracks. Estamos haciendo esta Crazy damas. ¡Jope! Ay, no para, puto Roger. A puto Rohan. Para, Rogenio. Rogen, para. Eso. Para ya, imbécil. Robot. Este, chicos, este es un malvat. Tenemos que matarlo. Ah, bueno mis cracks, suscríbete. Espero que os haya gustado este video. Y este roja no para. Suscríbete mis cracks. Suscríbete. A ver mis cracks. Voy a subirme aquí. Aquí está mi número de visita si alguien quiere visitarme. Cracks. No, por favor. Vamos suscríbete.